جنت اوتھے دروازہ ہے میرے نبی نے فرمایا باپ بہشتی دروازہ ہے نہیں بولے سبحان اللہ جنت اٹھ دروازہ کنے او جڑا مین گیٹ ہے نا مین گیٹ حضور نے فرمایا باپ سبحان اللہ فرمایا پاویں اس دروازے نو ضائع کر دے تے پاویں نو سنبھال کے رکھ گزر کے اے دے چوں جانے جے ماں دے قدمہ والی جنت چ جانے تے ابو والے بوئے دا خیال رکھیں لوگ کہندے نے ایک بہشتی بوا کتھوں آ گیا میرے نبی نے فرمایا میں تے کار کار بہشتی بوا بنا چلے ہاں فرمایا باب بہشتی دروازہ درمیانی مین گیٹ جنت دا باب میری ملت نوجوانوں امی دے قدم چوب دیو تے ہاتھ ابو دے وچ میں آ گئے ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਓਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਪਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹਾਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਸਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਪਰ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਦੋ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਸੁਭਾਨ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਪ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹਸਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ناپسد نہیں کر دیا آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں عمر ماں پہ مکے دے دیر مرنا بیڑا بیلا اے پاؤں मधुशा اے दवा جان पावर محمد بخشا मधु शो हे दवा जै में लाओ ॾींहं باغ دیا باگا دیں یہ ہریلے تو رجا ڈالی ڈالی جنا باغا لیں مر جنمالی

ਰੱਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਯਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਯਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੋ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ ਉਂਝ ਬੁਲਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਉਂਝ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬੋਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰਾ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇਰੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮੋٹے ਮੋٹے ਅਥਰੂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ نما نما ہو ہو ہو بابا جی کہنا صاحب جدو کوٹھی کوٹھی جانا سارا کچھ نظر نظر ماں نہیں ہوندی تے تے ویکھ کے دل کردا کدے بعد وچ حسرتاں رہ کدے ماں ہوگا جدو انہاں ہی نہیں قدر کر پیار کرو انہوں نے خوشیاں دیو انہوں نے مٹھیاں بولیاں وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَرِيبًا مٹھیاں بولیاں بولیا کرو انہوں نے گرامی قدر حضرات ایک دن ابو جال میرے نبی دے پتے تے پتھر مارے میرے نبی دے خون نکلے تے روندے میرے نبی کعبے چاگے سارا دن میرے نبی کعبے چ بیٹھ کے روندے رہے ادھر چاچا امیر حمزہ شکار کر کے واپس آئے نا تے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ دی امیر حمزہ فرماتے رون نہیں کیوں تو نوکرانی رو کے کہنے لگی سنے آج ابو جال محمد نو مارے تو نوکرانی کہنے لگی آج آج باپ زندہ ہوندہ نا تو لوکی انہوں یتیم سمجھ کے انجے تے نانا مار دے آج جو دی ماں زندہ ہوندی تے جے کر لیا نوکرہ چے بے بے نہ روندہ چاچے دا خون مار کے دا سیر پھاڑ کے کعبے چاہے کملی والے نے پھاڑ کے سینے اللہ کے کہہ لگے سونے ہاں چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آئے ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬਾਦੂ ਛੁੜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚਾ ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਜ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਾਬੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਨੁਕਰਾਂ ਚ ਕੱਲਿਆਂ ਬੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ پتہ ہو دو لگ دا جدو تر جاؤں گا ادو انسان کلیاں نکرن چھو رہا کہ روندہ تو چھپ کران والا بھی کوئی نہیں ہوتا میری ملے دے نوجوانوں اپنی ماں تے باپ دا حیاء کریا کرو انہ دا رب حیاء کر دا چھے انہ دی حیاء کر دا محبت پیش آیا کرے اللہ توڑے باپ دا سایا توڑے سر تے سلامت رکھے نبی پاک دے والے دین دا صدق تے جنہ دے ٹوڑ گے نے رب انہ دیا کبر انہوں نے پر کرے انہوں میں بات میں پھیلایا بہت لمبی بات ہو جانی ہے ہے ہے اب میں مڑ واپس سے چلا اے بھائی نے ایک کی تھی آخر تو سن لو بس اجازت بغداد گلی سیہ اج تیسرا دن آزاد بگداد دہاڑی لگاؤں واسطے پر دہاڑی نہیں لگ رہی یتیم گھر ویچے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں سیدادیاں تے باپ نو کہہ لگیاں ابو جی آج تین دن گدرے کچھ نہیں کھا دا تے باپ سیداد نے آکھا بیٹی ماں جو کچھ نہ کچھ کھامنی لے کے یوان بغدادی کلیہ چھ شام ہو رہی تے سورج ڈوبدہ جاوے تے سیدہ دل بھی ڈوبدہ ہی جاوے کہ جو گھر گیا تے بچیاں نے باپ دے چہرے والے انج ویکھنا جی میں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے والے بیکھتے کی جواب سیدہ دل ڈبدا جاوے کہ میں خالی میری بچیاں تین دن کچھ اچانک بغداد گلیاں منادی والا گزریا جڑا شاہی پہلوان جنید کشتی کرے گا بادشاہ نو دے موہ گا سید کو خیال آیا کہ میں جا کے جنید نہ کچھ نہیں کرا میں تے ہار ہی جانا ہے پر چلو بادشاہ بادشاہ یوں نے ہار بھی کیا تے کچھ تے دے گا نا سید آدھا بادشاہ دے دربار جا آپ کے سامنے کھلو کے کہنے لگا بادشاہ میں تیرے جنید نہ کچھ نہیں کرا گا بادشاہ نے سیر تو لے کے پیرا تک ویکھیا کہ دبلا پتلا سید ہے انہیں اکھیا کہ جنید او ویکھ جڑا ہڈیاں پسلیاں پہلوانا دیاں توڑ دیندہ ہے ایران شام عراق سارے ملکہ دے اندر او دے مقابلے دا پہلوان کوئی نہیں اور رشتہ میں عرب ہے او دے مقابلے جو کوئی پہلوان نہیں ہوندہ تو دبلا پتلا تیری ہڈیاں پسلیاں توڑ دے ویکھا تو جا سید نے آکھیا بادشاہ سے آنے کہنے کہ تگڑا ویکھے ڈریے نہ تے مارا کے لڑیے نہ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਲੜਦੇ ਐਡਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਖਾੜ ਦੇ سیدی عداد نے بادشاہ نو تیش دلایا تے بادشاہ نے آکھا ہونی منادی کرو آج ہی جی کشتی ہوئے گی ہونی کشتی ہوئے گی سارے بغداد جو اعلان کر دیتے گئے سارا بغداد عمر کے آگے آکے کون ہے جڑا جنید نہ کشتی کرے گا کدھی زندگی ہار گئی کون اپنی ہڈیاں پسلیاں تڑوانا چاندہ ہے کون ہے جڑا جنید نہ مقابلہ کرے گا جنید بھی لگوٹا کر کے آگے لوگ ہاں لیے نگامہ انہوں ڈونڈ رہی ہیں جڑا جنید نہ مقابلہ کرے گا جدو سیدہ لگوٹا کر کے آیا تے لوگ ہاں بیک اچھا، پتلا جا سید لوگ ایک ایک دوسرے تے تے آکھے منٹ ختم ہو جانی ویکھی جنید نے ہڈیاں پسلیاں توڑ بادشاہ بھی اپنا تخت کے نے چا ہاتھ ڈالے تے سید انہوں محسوس ہو گیا کہ میں بڑا جسمانی طور تے سید ہاں۔ سید نے جنید میں میں ہاں۔ تین دن گزرے میں میرے بیٹیاں کھادا کھو جنائی سید نے سی جنائی جے کدی ہار جائیں تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا جنید نے خیال لے آیا اج جے میں سید سینے تے بہ گیا نبی نو منہ کیڑا وکھاواں گیا جنید نے سید نو چکے سینے تے بٹھا لے آؤ لوکاں نے نعرے لگا دیتے ہیں بادشاہ نے آکھیا نہ نہ میرے جنید دا پاؤں پھسل گیا دوبارہ کشتی کرائی جاوے کشتی دوبارہ کرائی گئی جنید پھر ہار گئے تیسری بار بار کشتی کرائی گئی سید جا کے پھر جنید سینے دے بیٹھ گیا آؤ نو جوان بادشاہ نے سید نو انعام دے کے بیجی آؤ جنید نو اپنے محل وچے بھلا لے آؤ کہ پوچھیا جنید کی میں ہار گئے ہیں جنیدیاں کا چیئے تھروان کی دارے کہ روکے کہن لگے بادشاہ میں یزید تے نہیں جڑا نبی دے پتہ مرد ظلم کراؤں نہ کچھ ہی مرد نہیں جڑا سید سینے دے بے جاؤں او نبی دیا آلے او سید زادہ ہے نہ قیامت نو نبی پاک نو مو کھڑا وکھانا ہے نو جوانو جنید گھر آگئے اج یدی رات یو کی جنید نو نیند نہیں یا رہی اج میں ہار گیا میری زلت ہو گئی ادی رات رات ڈل گئی جنید اکھ لگ گئی کملی والے خواب دے اندر آگئے میرے آقا فرمایا جنید نہ قیامت نو تیری انج عزت رکھنی ہے جی میں تو میرے پتر پتر بھی عزت رکھی ہے نوجوانوں میرے آقا نے فرمایا جنید روئینا میں تین شانہ دے کے چلے آؤ تو میرے پتر دیاں لاجہ رکھی آؤں نے نوجوانوں اوئی جنید غوث پاک سارے پیران دے پیر نے جنید بغدادی غوث پاک دے بھی پیر عدب کرے نبی دی جیڑا عدب کرے نبی غوث پاک سارے پیران دے پیرنے تے جناد بغدادی غوث پاک دے بھی پیرنے سلسلہ قادریہ دا پڑھ کے بیخلو شجرہ جناد بغدادی غوث پاک دے بھی پیرنے اسے باستے آلہ حضرت نے لکھا پڑھا آلہ حضرت فرما دلے تیری نسلے پاک میں ہے